anos e que Galiza teña autonomía para decidir o que quere facer co seu sector naval, porque se esperamos por Madrid podemos esperar, me parece, que moitos séculos. Galiza ten dereito a defender os seus intereses económicos e a defender o seu sector naval e, dende logo, non ten ningún sentido que un esteleiro civil pertenezca á defensa. Reconezco que hai necesidade dun dique flotante, pero tendrá que ser neste Parlamento e con autonomía onde se decida construir o dique flotante porque non o vai a decidir nin o vai a aprobar o Goberno de España. Pero tamén recoñezo a necesidade da formación de cadro de persoal que evidentemente está abandonada porque se decide pechar un asteleiro. Señor Tellado, Vostede é que é o rei do disparate, pero que ademais de disparates, a min o que me alarma, o que me alarma non, o que realmente vostede traduce na súa intervención é decir que a miña mental, mentalidade minifundista, porque vostede entende que Galicia é unha colonia de España e que facer algo a nivel galego é algo minifundista, algo sin importancia. Vostede é un imperialista español e por eso considera a Galiza unha sucursal do Estado. Pero mire, di vostede silencio, ademais... por favor, silencio. Di vostede ademais que o asteleiro de Fene está traballando, que ten traballo na eólica. Polo tanto, vostede me está falando de algo que non é un asteleiro, porque os asteleiros, ata donde eu sei, fan barcos, non fan outras historias. Realmente o que hai é un abandono total e absoluto. Vostedes decidiron pechar na avanti a Fene o teñen decidido que desaparezca ese esteleiro público e lles dá igual a situación de Ferrolterra. E como decía moi ben o señor Jorquera, estamos falando dun interés galego, non un interés do Estado. O Estado xa ten un, un asteleiro e un dique flotante en Cádiz Eh? E como, evidentemente, Galiza non ten peso nin demográfico, nin político dentro do Estado, porque non ten o Partido Popular ningún político con peso para defender os intereses de Galiza no Estado español. Así nos vai, así nos vai. Lamento tamén que o Partido Socialista non apoie esta iniciativa, posto que ten gran parte de responsabilidade no que ocurre no sector naval galego. Nada máis, moitas gracias. As grazas. Silencio, por favor. Bien, votamos